Magandang umaga na naman po sa inyo. This is Mr. Once. Today, ano sabing start with a big smile. Kung hindi ka pa na-subscribe, like, and follow this page. Okay? This time naman, dadalhin namin si Doggy Boy, si Happy, para sa kanyang pangalawang vaccine. So, don't fail to watch. Other 5 and 1. Si Happy. Alam mo, tahimik. Ayan, tinitimbang na siya. 2.6 daw. Hello. Ayan, lagot ka. Eh, ganda pa ng pusa nila, Jo. Balbon. Ayan. Eh. Nangihina ka na naman. <laughs> Ilang araw din masakit yung batok niya eh. <laughs> Ay, dyan sa likod niya. Oh, ayan. Tulokan. Galing. Kita naman po yung ganyan, ganyan lang ah. Mga ano lang. Yung kita lang po kasi dudugo yan pag... Sobra. Sa ganyan. Oh. Okay. Ayan. May antay siya. Ante. Ay, natin ngayon? Yes, na kung pwede. Ah, sige po, anti-rabies din, Joy. Yan. So, 5 and 1, tsaka anti-rabies. Yan. Yung anti-rabies kada ilang buwan. Sa lang, mama ba? Um, ayan, may santurok pa siya. Wait ka pa, ala. Bakit ka malungkot? Wala. Ante Robster, ayan. Wala. Ayaw na. <laughs> Ayan na siya. Oh, ang kita naman pusa nila. Ayan na. Kala mo, ang bait oh. Hindi gumagalaw ah. <laughs> Ayan, sa kanyang anti-rabies na naman. Ayan. Galing. Galing gusto niya paglaro sa bata. Ayan. Ayan. Natulukan ulit siya. Dalawang turo. Kawawa naman siya. Ayan. <laughs> ano, masakit? Ang ah, happy? Ang oh, hindi ka happy ah. <laughs> Bukas sa pamaramdaman yan. Ah, May 22. Ano? Ano? Ay, akala ano kayo kayo ng na to pala. Hello. Sir, 750 lahat. Ayan. Bye-bye na, bye-bye. Thank you po. Thank you. Ayan siya. 22. Anti-COVID. Ayan, tignan yung mukha niya. Uh, ah. Nagtatabi. Ayan. Ayan, uwi na tayo ha. Yung ha, ah, lungkot-lungkot na naman. Lungkot-lungkot mo. Ayan, halos tayo. Ayan na si Happy after na injection na ng 5 and 1 at saka anti-rabies. Ayan siya. Ayan, gusto niya niyang ano, dumikit sa malamig lang. Uminom ng juice. Ah, Ayan, yung ulo niya. Ayan, tinutulak niya. Gusto niya ng malamig. Ayan. Sabi na sa pag ano, sinanda na lang yung ulo niya. Medyo mainit ang katawan niya ngayon kasi dahil sa dalawang injection. Ayan, kaya tahimik siya ngayon. Kung walang direksyon dyan, ako, takbo ng takbo yan. Kaya mga ka once again, ayan. Ganyan siya kabait ngayon. Si Happy. Ayan. Ayan siya. Relax na relax siya ngayon. Dahil naramdaman niya yung tinurok sa kanyang induction na dalawa. So, safe na siya dahil anti-rabies siya for the whole year. No? Good for one year yung kanyang ano, anti-rabies. And yan, meron naman siya sa May 22, yung ano naman. 6 in 1. May ano na, may anti-COVID. So, yun ang abangan naman natin, mga ka-OA, ha? Maka once again. Pagturok sa kanya ng 6 in 1. Ladan ulit natin siya sa veterinary, ha? kay Doc para turukan. Ngayon, relax muna siya. Ayan, natutulog. <coughs> Ayan, medyo napagod siya sa biyahe. Uh-huh. Ayan, relax-relax lang siya. Ayan. Mamaya masakit na nga niya katawan niya. Just injection. <coughs> Maring mamaga ang kanyang bakuna. Makaramdam siya ng pain sa kapenga siya. Rod! Nakita ko na, nakita ko na nasaan, nakita ko na nasaan. Ayan. Ayan, di siya mapakali. Higa, tutuwad, tatalikod yung nagagawa niya ini. Ayan. Diyan ka lang, higa ka lang. Pahinga ka muna. Ayan. Drugs lang. Mm -mm. Sakit ang iyong katawan. Mm. Ako! Ay, dati susi, susi! Susi! O yan. Yes, yan. Ating nakatutok siya sa electric fan. Pinapili yung hangin. Hmm. Yan siya. Sundan natin ulit. Kusan mga ka-OA, ang kanyang ah, pangatlong vaccine. Uh, may anti-COVID na daw yun, yung pangatlong vaccine yan. So maraming salamat sa inyo. So bye-bye. This is Mr. Once again, sabi. Keep smiling lang. See you next oh. video to my uh, eh. doggy. Happy.